Welcome to Pac-Man Arabic. Today there will be story about family heaven and family hell. Hope you enjoy it. Yeah, that's a make do the TV. <laughs> Ya, Tada! 무슨 dessa mic. wow! <laughs> Gol! Vocês a livro aqui na vossa. Vocês levaram a livro aqui na vossa. levar a livro que não é vossa. Yeah, <laughs> yeah, yeah.